omulangira nakibinge ah, eh, sigamazeyo bulungi omulangira nakibinge kimbugwe omulwanya muli mukama wange wasibi otya wasuza otya hmm. mukama wange ndi bulungi hmm. ah, fe banno aba online medias uganda abasalawo okulaba nga tusomesa abantu abantu ba buganda wamu ne uganda yonna era n'olunaku olwaleero waliwo ensonga ezize zitubobye omutwe ne tugamba naye ddala ono ono ah, ono alinga kinyira alaba ekiro n'emisana ono kasuku ayinza kutuyamba mu nsonga zino oba naye era okusinziira nti nze ah, nkuwa nnyo ah, nkukkiririzaamu nnyo mu biki byogenze mu maaso n'okusomesa amanyi nti gwe kankyogere oli kamala byonna ekyo kitiibwa ekyo si kyange mm, si kikyo naye kusiranga nze nze kulanga nkikuwadde wetumalira enso gwe obadde okola kyamanyi nyo okutumalira ensonga ezibasibuwadde okimpa nini sijja kukyebazandika obwo mm. obuyinza mm. omulangira tabeera kamala byonna obuyinza sibulina Eh. naye nange nkwebaza mm. obulyamwe bali kufaayo mm. nokusomesa nokutuusa ensonga ezimu mm. obulyawo bannaffe zebagala okukola ki okumanya nokutegeera kale kinange nkikwebaza nenalinagoba ku simu yange wanguwa mukama wange naye nsasula munange wabaawo ensonga ezibaawo ezesimba eziba zetaaga gwe Eh, gwe gwomwe yangamba oli kinyira olaba ekiro n'emisana so ne ŋŋamba kanzirukire ewekinyira kino kitubuulire ebintu ebimu ebiba bitulemye oba okutegeera ndikola risearch abantu bangi gye bali nabagamba nti bangi bamanyi bangi balijja nanze bwe neebaza omukyalo omu hmm. yawabula ku nsonga zakiwanuka hmm. ah, eh, nanga bawabula mbaagala nnyo era mbaaniriza nga bwenzenga mbagamba nti bangi balivaayo hmm. sinza owenkomeredde mbogo mm. wachitwa wachumeti zao yungumerede mm, kubanga kanchitwa lenti go yungumerede kubanga ngezeza kwa kunonyi abantu banji nenonyo butabo nionkola research wa ingabu entolo mkola kubanga simalaga kubasimu na simaze kunonyeleza chimala nange kunyinza nechimega wansi nengambo wae ate munange nina mukama wange mulangira kugamba nti gogenda notinkuula ebiseera ebintu byogo nobikuwa kunze ndi mukibuga nawe ofisi gendi olowooza nakuwa obudde kubanga ninda omukulu ajje tulababa ebitumaliriza muyita mukulu kuba nimulindidde mu ofiisi ye mm, mukama wange wandinyambyeko obudakiika butona nnyo kale katibadde nsonga ki mm, mukama wange ensonga ensonga eh, gyetugenda olaba olunaku lwaleero tuba obbye omutwe Ah, yensonga ya namasole ate nga namasole tumanyi nti yazaala kabaka abantu bebuuza namasole yaani ah, abantu bebuuza nalinnya yaani abantu bebuuza lubuga yaani lubuga kitegeeza ki bakola mirimu ki mu buganda ah, nensonga nyingi nnyo mukama wange nga bwetugenda oziraba naye nga tetunatandika katwebaza abantu bano wammanga bo bagenze mu maaso Ah, n'okutuwagira ah, saako n'okulaba nti basheyalinga information yono asobole okuba nga atuuka ku bantu ba buganda tho ah, ngaekintu kyaffe ekyamuteesa two culture foundation mukama wange nansonyamuko kwekyo mwanga two culture foundation tukyakitwalira ddala mumaaso era bannanga abantu abantu abatusaba obutabo obutabo bwetuliko bwetuliko Ah, ne mukama wange ono omulangira nakibinge so tetunaba kusirisa mukono abantu bano uh, kuliko james charles william nalika madamu goodluck musa bale uh, eric chembe sebitaba wamala monalisa kawoya kawoya kasumba isingoma stephani kati nabawanuka fredi lumbuye kemiko ali oyo alitake uh, mukwano gwoyo akwagala nnyo era obutambi bwo abuwuliriza nnyo uh, omukulu lumbuye fredi uh, kakoza moses nabukenya florence fatuma fatuma uh, ah, minisita kibirige hasani waswa ah, omulungi uh, mbalungi debora namboga uh, nambalira na zaina senyonjo edi ester nandutu josentamu namukasa monica nenakalema sara banange besitayogedde best sigamba nti oba tetubamanyi nti gyemuli tubamanyi naye list y'abantu nene nnyo nnyo nnyo nnyo ate bwe tunayagala nti tuyiseewo obubaka aa awo omulangira nakibinga era nagenda okuddamu mukubiranga ngamba nkoye oyogera nnyo obubaka mukama wange mu byonna nsooka okuzaayo gyo ebigambo byosoose ye mukama wange osoma amannya obanga oyogera erinnya ye mukama wange osangako ekitiibwa kyekyo oba ate nze bwenkenja negamba nti yo mumbijja mukulu hmm. stephan esingoma kati omwitanga omumbijja so si kumala erinnya n'oli kubaho ngaakubaho eryomukopi mumbejja mukulu nnyo ye mukama wange era nange n'omukyalo oli obumamba omulungi mu balungi mm. e, kakati omukulu oyo wenyenya lyoyogedde omukulu oyo muwulira nnyo amuya bamwogera kubanga nze siri ku mikutu fred lumbuye kemiko obaolia sinafuna busobozi bwembeza ku mikutu naye omukulu oyo muwulira nnyo omukulu oyo bwoba olina omukisa gonna mm. otuusa okwebaza kwange hmm. gyali hmm. omukulu ye lumbuyani bamuyita fred lumbuye kemiko ali mm, nebalize nnyo nnyo kubanga gyebuvuddeko hmm. mbadde nga mbagamba n'ebiseera biri nga nkyabeera live ku tv yammwe nembagamba nti bangi balijja era nembakuma nti mwenna mwenna oba olimu bagita diaspora gyemuli yonna yonna yonna zembakuma nti mujje nga mwenna oba mujjinga abaganda mm. abali mu kisinge mm. ekyokwogera ebyo mm. byemulaba ebibanyiga era nga bitunyiga wamu ngaabaganda mu buganda abali mu kisinde ekyobwomuzza ngoma abali mu kisinde ekyokulaba nti embiri nabwekimu nabiddawo nga tuyita mu mwanga tukalikyo foundation oba oliawo nga tinaba kutandika mulimu ogwo omukulu lombuye muneebalize nnyo mm. era omugambe nti muzikulu wa mwanga mm. akutumidde nnyo era akwebase bina byotuusaako engalo siwulizanga ku bigambo bine baabagira bali social media balinanye mm. baŋŋamba nnyo nti omukulu alambika ensonga alina obulumi nganze oba oli awo bwempitamu ku saidi emu ate ye abulina obulumi n'ebitambula mu gavumenti yawakati nze ngaobudde bukibba ttaka Hmm. sirina nnyo bulumi nnyo ku bantu ba gavumenti yawakati kubanga hmm. nabategeererawo bwemaze otegeera omuntu akulembeera nti alina buvu hmm. ate minisita asimanyi bano baani e-, e-, ebikumenya bitono nkolesa nnyo enkola yange nti wempulira nga waliwo ebyo ebifulumye nga si bya bugunjufu nga si byansa nga byesitaza nga tekakulimba buli basi duniya kubanga yabiyimbako era bibiriwo kati kale nolwekyo bambuliddeko komunti y'omuntu omu eyantegezeza nti mulangira yerabidde nti emirembe gikyuka nze sineerabira yeyo yerabidde kubanga twayogera ku nyumba miryango mwenda nitwogera ku nsonga y'ebyobuwangwa n'ennono nakibindi ayogera ku nsonga z'ebyobuwangwa na nnono nga bannassi bwe bakikoola emmengo nti ye bakkirizaamu hmm. bakozesa ekigambo ekyo byakuwangwa naki era balina ministry enamba eyo ebyobuwangwa nennono kati nze kyerabidde yeerabidde kubanga nze njogerera ekyo kyemmanyi nti ye constitution yaffe hmm. n'abaganda n'obuganda n'obwakabaka bwaffe hmm. so bw'abanga mwana muwala obanga mwana mulenzi obanga mwami oba muvubuka ng'agamba nti emirembe gikyuka akwate ekkubo oba mwana muwala mm. atuze meeting agenda akuba kitaawo embaga ate akirangire wonna mm. oba mwanyinyina nti a ah, banna ezimembe nezigyakyuka kati nzikiriza okufunzirwa mwanyinyina ze mm. omwana omulenzi oba nzikiriza okufunzirwa kitaawe ate bwabeera mwana omulenzi baakwate ekkubo alangirire nga meeting bwezikolebwa agambe nti emirembe nga bwe gyakyuka nzikirizibwa okubasa mwanyinaze oba ngenda kukuba n'ama wange embaga Mm. kale ensonga eh, tetukoze emikolo ah, gino nga bwe twagikola gyebuvudde gwokulaba nti abantu bakukole ku myalo tebabonaabona mm. nnyo bwetunaaba tukikikoledde mukolo kigenda kubaawo nti olwa bannaffe bano ebibasobya bimukubira engalo mm. kigenda kubaawo omwana agenda kukeera enkyagindinya niba namusanga mukatale nga gyakolera agenda mumuso byako ne taata jakukwatekubagenda mumwana we gyafumbirwa naye kati mu kiseera kino ekyo tekinnatuukawo kati zaseera bidde nyiira bidde ekyokubiri waliwo eyagambye ye queen mathe oba ndi princess hmm. ayina eddindiri queen mathe abandi mayansisa nnyo obaka bwe yaweereza hmm. era tajjanga okwo era nze mwaniriza nnaniriza bonna naye queen mathe ayina eddindiri eryolwebange hmm. okwagala omuntu yenna gwayagala ate nze namugamba gwayagala simuwalana naye nzogeraku ebyo ebyonoonese oba oli awo nga ye kamara bina bye yali badde atangira hmm. ate kyansonyi nnyo era mwaniriza kubanga jusi nalaba abaavaayo okwekalakaasa nti omukulu gasumba franka avudde katiddyo naali hmm. basatu balangira ekintu kyendoza okumala wekinamba nga tebannabakikola niira newuunya nnyo okulaba nti baavaayo basatu teri yabeegattako ate ne queen mother and prince of yabaze yabeegattako banala babakyala abaami basatu salabako omukyala mwomu mm. omyanga yagambye nti ayagala nnyo mayiga yikatikira amwagala tetumuwakanya mm. kwabala ntugagala naye mukubagala amayiga tiyavaayo kwekalakaasa kale n'olwekyo ngali nsaba nti ta tantwala bulala njogera ku ekyo ekyaffe mm. tononebwa so sirina budde mugamba nti buli avaayo n'amwanuka naye omwanuka gamuwabula nti alina ettendekero bwebange okwagala omuntu weyina gwayagala mm. kale ze zensonga zenyinza okwogera n'omukyalo omulungi mu balungi nambogaddebula omukyalo stefani mm. omukulu oli mwebaza nnyo omukulu oyo lomvugi sinnafuna mukisa gumuwuliriza sinnamukisa kuwuliriza bintu bi n'omwana wattu oli aliwo omwana era gwe baŋanzi omwana wattu ee eh, jakana nadiri ee eh, nila kubanti ya ngandi ya gani nti oluganda lwe mwana watu insonga zeza simbe ya nungi na yoluganda lwe amanyino gamati kabaka yavu yafa kabaka wafa nita kabaka kisa mkona mbaniliza hmm. na mnaba jia na mnaba jia mnaniliza nila nyongiro kweva ze umukuru umukuru ya libungereza nyamu itelini ya jia jia jivye dara mkuru hmm. mruwana mkuru hmm. mruwana kitata oba David mm. kale nobwekyo mutumiddeko nnyo era tajjanga okwo tajjanga okwo mukulu oyo bannange mwenaabawuliriza obutambi buno kyenategeddeko nga sikijje ku ye mm. ye yayagala atekewo n'enkola mm. nga ennono y'obwakabaka bwa buganda emanyikibwa mu nsi yonna mm. omusinja era ogutegese obwakabaka bubeere nga sigamba nga nalisisa kifin ogamba nti tv era ndu bananduzi era sijja kusomola byama naye mbage nti omukulu mwebaza ti yabi ayita tabitegekedde nze naye yali avuddeyo nnyo nnyo nnyo kuwoomuzza ngoma bwenze njogerako omukulu oyo mulwana kitatta oba david kale hmm. mwebaza nesikwebaza yenna era nsaba bwaliba asazewo okugamba nti obusungu bamusobya nnyo nnyo nnyo hmm. kubanga kamba buli abantu okumanya abazibu omukulu yentegeka ze zaali nungi okuteekawo empuliziganya buli kimu naye bwamusindikira omuntu eyamulimbalimba mbwagenda mutuse wa saabasajja hmm. omukulu oyo ngaateddemu n'obuwumbi obuwerera ddala obuwumbi nga bwenkyogedde hmm. ateekewo aligesalinga ebintu ebyo asasudde emisolo byonna naye agenda okuwulya nga baaba waddeyo empapula alaga hmm. saabasajja ngaemirimu egibwagenda ogitambuza okuyamba obwakabaka era nga kiyamba abaganda n'obuganda weyazikwasa yamugamba nti yategeire nnyo era yatukiwa kabaka hmm. tiyagituusa era tiyamuddira agenda okulya nga batandise kettu ezamulabye abantu bamwe enkola yaabwe oli aleesa enkulaakulana esinga hmm. ku kettu ate bo ne bamugjako empapula balage eninimu oba saabasajja kabaka nti omukulu ono enteekaizeezi nempapula zezino kyokka tebamuddira agenda okula nga batandise ekintu kya kettu era ensonga lwaki ndowooza mukama nga bwatalyangu tebijja gamba nti yagwa bubaka babeere mu kintu kyabwe bakasita mhm. kabaka akuba akalango mm. kale ndowooza ebyo bimala bibadde bikubiza essimu tukute ah, nti mukama wange nabadde ngambye mm. ah, abantu babuuza namasole yaani ah, nalinnya yaani ne lubuga bebaani abantu babaminsekeninga babuuza mm, namasole babamanyi azaala kabaka nalinnya akola mulimu ki mukama wange bebetaaga olwa lunaku olwaleero okumanya abaliko nensi ensi yaffe uh, obutonzi nga bagamba nti bwatandikira wano hmm. oba mu east africa bakabaka okuvya eddala ku jjajjaffe kintu kitaka kya namwansi hmm. bakabaka um, ndawula lukenge hmm. ntege buganda ntege buganda yava nga mubafumbe lwaki nabagamba nti uh, waliwo abalangira besima n'abalangira bangi abaafa mu bika kati nga nti bakabaka bangi betuliwandiikako eyo bannafisi bajja okwetaaga okumanya mm. bakabaka basuka ne mutwalo mpaka ku kintu owokubiri eda mm. ku hmm. kintu olubereberi kitaka kya namwazi basuka mutwalo bakabaka seguku bangi mm. bo abakyala bazaalanga bakabaka mm. tebayitibwanga bannamasole Mm. tutandike nensonga yanamasole tutandike nensonga yanamasole oba nyina wakabaka ayayitibwa namasole naye olubirebyo tebayitibwanga bannamasole hmm. aa ah, ah, era yasookera ddala okubeera okuyitibwa namasole ye mukyalo yali azaala kabaka oba omulangira kimera yayitibwanga wanyana hmm. era wanyana yenyina wa kabaka kimera hmm. era ye namasole wa buganda omubereberye amanyiddwa oba amanyikiddwa kati erinnya namasole lyava ku kiti Hmm. ekiti ekyayitibwanga ekyeggamasole hmm. era ekiti ekyo kitera kumera mu bibira ne mu nsuku ezimu ekiti hmm. ekyo ekyeggamasole eh, kubajja erinnya lyani lya namasole eh, nti kabaka kimera bwe yali ava ebunyolo okujja okulya obwakabaka oba obuganda yajja ne maama we eh, ne nyina wanyana n'abantu baabwe abalala bangi bebajja nabo okuva ebunyolo okujja mu buganda okulya oba okudda ku namulundu yabajjajjaabe hmm. kale n'olwekyo erinnya eryo lyatandikira nti ne maama yali azaala omulangira kimera hmm. yafumitibwa eri yafumitibwa ebiggwa owulira bulungi nkuwulira omulangira nakibungu kati bwe baali batambula batuuka e, e, mu busiro hmm. okumpi n'olusozi oluyitirwa guludeni hmm. wanyana olusozi olwo guludeni abaanafe ab'omu busiro balumanyira ndoza gye luli wanyana n'asigala ngaawo nga n'asigalawo kuba nga byafumitiddwa hmm. eriggwa mu kigere era nga takyayinza kweyongerayo kutambula oloko kuwenyu kwa aliyako yatirigwa limufunyise nasigala ku lusozi oluyitibwa guludene mm. kati abataka abali abataka bangi aba baali balita omulangira kimera okulya obuganda mm. baalaba wanyana tacyayinza tacyayinza kutambula kwe kumuleka awo mm. awumuleko era we bamuleka awo njagala abantu bano ebigambo bino babiwulirize nga gyasimba mm. e, eh, bamuleka awo awumuleko bamulikira omutaka nkumbi nkalu mm. omutaka oyo nkumbi nkalu owembwa yasigala akuuma namasole mm, wanyana nga tanabwatyaliwanyana tanabafuuka namasole mm. etwogedde ekiti kiri ekyeggamasole mm. ekiyitibwa ekyeggamasole mm. ekyaviirako eri erinnya mm. kati omutaka oyo nkumbi nkalu owembwa gwebasigala ngaakuuma yesigala kumaani mm. namasole mm. nevuvuumira owembogo mutabanyi wakayiira ye yasamba mm. ekisaka wanyana mwe yasigala ngaawummudde e, kati nabembogo wavuvuumira oyo ndoza erinnya ero balitumira bakolaki balirina yasigala era yasamba ekisaka ah, wanyana we yawummulira awo era vuvumira weyafunira n'erinnya lya kisamba mm. oba kasamba kasamba olw'okusamba ekisaka namasore weyakola ki weyawummuliraankumbinkalu era nkumbi nkalu ye yaweta omuti oba yaweta emiti gyeyakolamu ekisaka mm. wanyana omusana okuba nga tegwamutuukangako mm. kale abantu abo bakola ekyettendo e, e- era bakola ebintu nga byampizo mm. era ekyo kyokuweeta emiti gino egyakola ekisaka era kyekifuula nkumbi nkalu ow'omuzizo obulya bulungi nkuwira mm, omulangira nakibinge eyatwalirwangako enju ya namasole ng'ezimbibwa omukulu oyo nkumbi nkalu mutegedde ekitiibwa kye naki ekyamufulu w'omuzizo mm. ku kisaka kimera gyekyeyalekamu nnyina mm. nagenda eganda okuli obwakabaka era obwakabaka bwakimera bulira ganda eganda oba simanyi oba eganda bansi bamanyiiwo anti era omuntu yandibuzidadde abuuza waliwo ganda mungi waliwo ganda waawa ne nansana gwe manyinze simanyi ganda mulala <laughs> ennaku wanyana zeyamala ku kisaka hmm. ebikoola by'ekiti ekyo kye twayogeddeko ekyaggamasole hmm. byebyayalirirwanga wansi ku baateekanga ebyanzi byawanyana hmm. ebyanzi byawanyana tebyatuulanga wansi hmm. obanga ebiti ebkubaateekanga ebyanzi hmm. n'ebintu ebirala wanyana byeyakozesanga kale ebikola byegamasoli oba bibyaziirakuwanyana okutuma erinnya enamasoli nelimukalirako hmm. ddala owulira bulungi nkuwira omulangira nakibinga kale ndowooza ekyanamasole nobwetukomaawo hmm, oyinza okweyongerayoko notubira uh, obukulu bwabwe hmm. era nelikakatyadda nga buli mukyala wanamera lyakaredaeda mu mukyala wa namasole oba mu mukyala yenna azaala azaala kabaka mm. kwe kumuyita ani namasole kale otegere nga kyobuuza namasole kyavaawa mm, era ku kisaka mm. kwe yasigala kyekyavaako erinnya lusaka mm. kuba wanyana nekimira abantu baabwe abasinga obungi bebajja nabo baali hmm. tebamanyi luganda bayogeranga lunyolo hmm. era ekyo njagala omwakimanyi nti bajjanga bakolaki ngaaha era wanyana enyumba gye bamuzimbira ngaavudde ku kisaka mm. nayo baagiyitanga lusaka okuva olwo n'okutuusa kati mm. buli awabeera olubiri lwa namasole mm. bayitawo lusaka mm. era n'olusozi wanyana n'olusozi wanyana kwe yasooka okubeera luyitibwa mm. lusaka naguno gujwa mm. ebisaka okumpi n'olusozi guluddene mm. wanyana teyaviira woddala okugenda omwana we gyeyali agenze oba gyeyali ogeyali agenze okulya obwaki obwakabaka hmm. era abataka ab'embwa bebakuumanga wanyana mu bulamu bwe bwonna hmm. kale ab'embwa abeddira embwa waliwo omwana tugebagambe ayagala nnyo ekika kyera kyewaniramu nnyo obwembwa hmm. abeera nnyo oba kubukedde tivi omaize tivi siziraba era wanyana bwe yafa yazikirwako ku lusozi seeta seeta ono waffe eno wamukonokakasi okuba nti amasiro gawanyana we galyawesisa ni munusi bannasi bano baabatudde enengo hmm. abogera ekigambo kyebyobuwangwa tebafiirayo ddala kati omuntu oyo mbadde nakubuuza hmm. egwendi ya wanyana eriruddawa amalalo ge wegali awo ku lusozi seeta hmm. era nga kiulega nti banaffe baali badde bafaayo nnyo hmm. omuntu nga mutegeddeko erinnya lya namasiro buli atandikira hmm. omutitu gwogeddeko abemba kyebakola vuvumira kyeyakola hmm. kale amasiro ago gaali badde nga ensonga enkulu ennyo kubanga tutegedde nti tuwulira namasole namasole ate yavirako ekitiibwa ekyo oba erinnya eryo kale yandi badde akolaki andibadde eh. mukulu nnyo yes era kuwanyanaoyo ne bannamasole munaku kwava ensonga okuba tebakkirizibwa oba tebalaba batabanyi baabwe nga bamaze okulya obwakabaka namasole tebamukkirizanga kulaba mutabanyi we ngaamaze okulya obwakabaka era okuviira ddala ku mulembe gwa namasole oyo gwe twogeddeko wanyana mm, okutuuka ku namasole ndwadde wazibwa ndwadde wazibu oyo yeyazaala kabaka kamaanya oba sekabaka kamaanya bamutaata mukama wange ndwadde wazibwa ndwaddemukyali yali azaala sekabaka oba kabaka kamaanya mm. bannamasole bonna tebalabanga ku baana baabwe nga bamaze okulya obwakabaka mm. era ebukeere ew'omutaka nankere ow'emmamba hmm. mu nyumba eyitibwa namiryango namasoli gyeyawukaniranga n'omwana we ng'amaze okutuukiriza emizizo gyayo egyobukulu oba egy'obukulu bwe oba egy'okukula kwe nkaddemu kaddemu kiri kyeggambye nti namasole tebalabanga ku baana babo nga bamaze okulya obwakabaka hmm. era kyenkudde nkugamba nti ebukerere ew'omutaka nankere ow'emmamba hmm. mu nyumba eyitibwa namiryango hmm. namasuli gye yawukaniranga n'omwana we hmm. ng'amaze okutuukiriza emizizo gyayo egy'okukula kwe owulya bulungi mpulira era ngaotuddayo ku bannamasole bannamasole bonna babeeranga ki ekibujjo mu busiro ndowooza abantu bamanyiwo amawulire ekibujjo mu busiro wabeeranga bannansi era gye baziikibwanga nga bafudde okujjaku namasole kanyange era zaala kabaka siuno owokubiri kabaka jajjange kabaka muteesa olubereberye yeyajjayo hmm. namasole oyo yali azikiddwe amuziikula hmm. ekibujjo ne bamutwala ku mutala maganjo mu kyaddondo azikibwa okwo era ndowooza namasolo oyo kwali okwo oba olubiri lokweruli omutala mm. ogwo maganjo omuziiko okwo kamanga awo omanyiwo bulungi ah, ah, ah, anti mukamanga ogenda nogamba nti eh. ogenda noyogera ebitundu nogamba abalimu ekyo ekitundu noza bamanyiyo eh. so kati nange neŋamba e, kanyanga awo oba ogenda mukitundu bakiyita kisimu awo waggulu awo wewali we, we, wewali omulangira nakibinga ekyo kyayogeddeko eh, ah, kakati e, uh, mukama uh, waliwo ekirala kyobadde obuuza mm, mukama wange naalinnya ensonga ya namasole wadde tusonako bitundu bitundu tetugimazeeyo hmm. kubanga mm. uh, ensonga uh, tuwabula mm. so tetuvoola mm. wa mm, kojja wange ndowooza oba ku sawa zibadde banga sawa nsatu waawo basimeka mm. yantegezaako ku nsonga y'omwana watto oyo alumbuye ah, uh, mm. uh, ah, kakantu kano njagala akabwana bafunye omukisa mm. akawulirize bulungi mm. era namwebaziza mm. akawulize bulungi hmm. eh, ssekabaka suuna ye yadibya empisa y'abakakabaka ey'obutalaba ku baana baabwe sekabaka suuna owokubiri ekyo yakijjawo hmm. era mu kukijjawo mulangira owangi omuntu yandibadde abuuza nga sekabaka suuna tanaba kudibya nkola eno lwaki edda lwaki lwaki tebabakkirizanga kubalaba yabanga akuze hmm. tugambye nti wo omutaka eri hmm. nyumba namiryango mwe yakuliranga eyo eh. eh, eh, ensonga yokuzibwa neyobubanga tiyamulabanga waliwo ensonga ezimu ezatwekisize hmm. kati ekyo kyojja kunsonga naye tugende nekino nga bagende sekabaka suuna owokubiri yadibya enkola eyo era ye bwe yadibya enkola eyo yalonda omutaka masimbi masimbi yabeeranga mwannyina wa namasole ne nakalyana hmm. ebaagendanga eri kabaka buli budde okumutegeeza byonna ebifa ku namasole oba ebikwata ku namasole hmm. oba ku bwannakazadde olwo kyetuyita awali obannakazadde nolwo kyetuyita obwannakazadde hmm. nga onoomutaka ye bwe yadibyena enkola n'agamba nedda tutekewo omutaka ono masimbi masimbi yabeeranga mwanyina wa namasole ne nakalyana mm. be baagendanga eri kabaka buli budde okumutegeeza byonna ebifa ku namasole oba ebikwata ku bwannakazadde mm. ekyo kinyiza kitegedde bulungi era erusaka bwetwogerako kabaka mm. yalonderangayo katikkiro eyafuganga aba abaami bannamasole bonna oba bakolanga abaweerezanga namasole emusaka mm. kati kabaka yalonderangayo katikkiro waayo eyafuganga abaami bannamasole bonna nga bwolaba nti kabaka alonda katikkiro mm. nga bwetulina babaabawo ono mumayiga mm. okuba nti nno yafuga abaami bakabaka bonna niye neeri kati ensonga zino okuba nti tebaatuukanga ku banyaabwe kwe kulonda oyo omukulu hmm, akitegedde kale n'olwekyo omwana wattu omulungi ennyo mukulu lumbuye baŋŋambye nti abadde awabula oli omwana wattu eh. wamuwabudde n'amugamba nti aa ensonga ya namasole atalabirwa tetuginenyeza mayiga kale ekyo nakyo mubadde nsaba ndowooza tweetereezeemu mm. kabaka ensonga zino zonna ensonga zaali badde zikolebwa ye ngaoli bwe yalonda oli ekitegeeza eh, mayega uh, tayina ngeri gyayinza kukwasaganya mu nsonaegyo ah, si mirimu gi era oli balonderangayo katikkiro waayo era eh. katikkiro ndowooza mukubuulidde bulungi hmm. eh, yalbalondebwangayo katikkiro yakolanga ki yatambuzanga ensonga ezo hmm. era masimbi bwe yabanga agenda eri kabaka masimbi gwetuwogeddeko mm. yakwatanga amafumu abiri ag'ebikomo n'engabo okutegeeza kabaka nti bulijjo mm. abamweteefuteefu oba abamwetegefu okulwanirira omwana we mm. ku mbaga enkulu mm. masimbi era yagenda ngaewa kabaka ng'asumise ebifundikwa by'embugo bibiri okulaga obukulu bwe era nga yagendanga ya yagenda nga n'engoma ya namasole hmm. kuzaala kuzibu ngaemuvugira ate wanamasole atwala ensonga zino ewakabaka hmm. nga yeesumikidde bulungi era n'engoma ya namasole kuzaala kuzibu yagenda ngaemuvugira hmm. kati bwekiba nga batuddemengo byabuwanga nano batubuulire masimbi yaaliwa katikiro alina okulaba ensonga z'obwanaalinnya aliruddawa niye banaalinnya basula enjala banamaso we basiiba enja embeera etambula eryawo etategerekeka hmm. nkulaza obukulu bwona omukulu nti neŋoma enkulu eya namasole kuzaala kuzibu yagenda ngewo eki evuga naye engoma tekyagiina ate wama mugamba mulimu bwakabaka wetubaga nti bwakabaka bwakoma ku mwanga <laughs> jajjange omanyi mukama wange kampiseewo akantu kano kayiseewo mukama wange ndimu ennyamivu hmm. era buli anawuliza akatambikano ekigambo ekyo oba bigambo bino abisangako muziyita kommenti hmm. ekigambo kinosaba abawuliriza abaffe bonna nga bomenya amanya gabwe n'abasingawo hmm. nsaasidde abo hmm. abatudde mu ntebe zebalowooza nti zaabwe nga si zaabwe abalowooza nti bamanyi naye nga tebamanyi bwe butyo era tebalimanya era tebalitegeera hmm. era tebalimanya nga bwe batamanya nga bagwa mu mbuto z'abanyaabwe era tebalimanya bwe baliva mu bulamu bw'ensi eno abatayagala kuwulira linnya eriyitibwa kabaka mwanga hmm. basamulekere hmm. mukasa kiwa mirembe kirevu ntende danielo oyo yekonkome bbi emutayagala kuwulira era lyerinannyini kigaji yebasamulekere nanyini luzi nentobazi nemujja nemusamula munemusena amazzi ge nemugatwala hmm. naye era ye nanyini kakomo era ye nanyini kaalo omwana yayima nti akaalo ka buganda kadda kaalo kaaliko nyininiko so abatayagala kuliwulira bwe mutyo abayimiridde mwerinda okugwa ate abatudde mulinde okwokusituka mwerinde okusituka tuddeyo ku namasole tuddeyo mukama wange namasole yalina erinnya eriyitibwa nabijjano nabijjano nabijjano linnya lya namasole kubanga hmm. namasole ayitibwa nabijjano kubanga wajjano azaala kabaka Mm. buli mm. mukyala enazaala kabaka abeera wajjano erinnya nalijjano mm. ayitiba alina nerinnya lyakanywa kakanywa bibumbwa kanywa bibumba eh. bibumbwa bibumbwa kanywa bibumbwa mm. so si bibumba mm era nalo linnya lya namasoli litegeeza nti okuzaala kabaka oteekeddwa okuba nga wanywa eddagala lingi ery'engeri y'emumbwa mm. kyenabagamba nti mumpisa zenono yaffe nebyobuwangwa byaffe nobulombolombo kabaka namasole takirizibwa kufumbirwa namasole yenna ngaawekula empologoma ngaeri ku namulundo takirizibwa kufumbibwa musifo oba kufumbibwa musajja mulala yenna okuwekula kyeki mukama wa kabaka nga si yawekula empologoma mwakuyita kuzaala eh, kuzaala awo awo bajja kitegeera mukamaaani ah, ah, naga nti oluganda lw'abazzukulu ba mukasisese lubeera lwa simba hmm. kubanga kabaka tasobola kyeraga nti ate maama yafunye omusajja omulala nti amuyite taata hmm. kale n'olwekyo obutaka bwa namasenze nkozeki okyagala okumanya ensonga za namasole ensonga eno lwaki lwaki lwaki evaayo kati okuvaayo eyeekanyanyeno ah, namasole ah, hmm. no kavaoleko ekintu kimu hmm. mpozi ngambo kimwogerako temukimanyi hmm. ekitiibwa kya namasole kikumukiriza n'ekitiibwa ky'obwakabaka ah! kyoba olaba nga nabo benyini gye babeera basiita mbiri oba basuula mu mbiri nkuddamu ekitiibwa ky'obwa namasole kyamaanyi nnyo kikumukkiriza n'ekitiibwa kya kabaka era namasolo asinga akatikkira ekitiibwa esibo ate gamba kikunukkiriza n'ekya kabaka ah. owulya bulungi namasolo tabeera ku lukiiko naye namasolo olw'obutaba ku lukiiko lwa kabaka hmm. okusala emisango kabaka ngaasala emisango namasolo tabeera ku lukiiko lwe era abaganda bamugjako olugero olugamba hmm. nti mpulira biyise nanyasole byawulira ebisaka hmm. oba mpulira bifisse hmm. namasole byawulira ebisaka era ebigambo byonna ebigambo byonna ebyafanga ku lukiiku lwa kabaka namasole bamimubulyama bubuulizi oba bamubulanga bibuulire hmm. so nga mubwakabaka bonna naye ayisibwa nga kabaka namakyo bayitibwa ayisibwa nga kabaka era yalundanga baganda bemwenda era baganda be bonnabonna bonna bayitibwanga bayitibwanga bannakazadde bakabaka hmm. kale nolwekyo yabeeranga nolukiko sibalina oluwulira yalundanga baganda bemwenda beyakolaki byeyalondanga olina kyobuuza ku ekyo nenyamidde nnyo hmm. olw'okulaba nti uh, guno omulembe oguliwo tegumanyi bukulu bwa engeri gyonsomesezaamu hmm. uh, nze nenkenkuka okumanya obukulu bwa namasole lujje simanyi nenyamira nnyo okulaba nti guno omulembe oguliwo tegumanyi bukulu bwa namasole Um, uh, gamba tewenyamira ate sigwekakansibe nabawuza baffe banakitegeera anti gwe wabyowozza nze mba simanyi byo oba obitinkulawa nze mba simanyi ntegeka zammwe hmm. mba simanyi byo mukolaki naye kasita mukitegedde mpozi bali badde obuuza hmm. baganda bomwenda amannya gaabwe abantu baffe bajja kwagandaza okgawulira nayeza katandike ne wanyana obwami buno wanyana yowolubereberi obwami buno bwateekebwangawo okujjukira wanyana namasole wa kabaka kimera mm. owokubiri nabikande ono yeyazaalisanga bakyala ba kabaka nabikande ekyamusa nabikande okusamba ensiko n'ebikandi ng'anoonya oba ng'anoonyayo oba ng'anoonya eddagala era ekyo kyamutuumya erinnya lya nabikandi ddagala babakyala abo bamama nga tebana bakola ki kale owokusatu tugenda tujja kumuyita nyika nyika nyika oyo saabaddu wa namasole hmm. saabaddu kitegeeza eh? bananga abaddu buli omu abako n'omuddu amusanae tiyabeeranga nga nti omuddu bano abaaki naye nga bagambye hmm. <laughs> <laughs> omwana watuga oluganda ani kyovaolaba wooli wooli ah, okusomesa ate leero nkugoba edda kusimu yange temusasula luba osembayo toddamu gikubako nakalyana twamwogeddeko hmm. era ono yabeera lubuga wa namasole netuzaako nantaba nantaba netuddako mubisi hmm. netuddako ah, nakaberenge nakaberenge netuddako bayomba hmm. e, netuddako oba nza bamutanga nalufuvu kale abo bebo betuwe omwenda ababyawo baba yalondanga baganda bababeranga ku lukiiko lwe hmm. e. kale ndoza namaso tumaliza waliyo omulala naye e, ekibuzo kyenandibuzizaawo nti sibuliddeemu linnya lya musajja ye lyonna kata tuba namasola tiyalivuze <laughs> twayogedde ono yajja nensoga leka tuzza mabega twayogedde ono yayogeranga ku nsonga ezaava nga banamasole nga azitwaliwa kabaka nga bwe nabategeezaako hmm. nti katikiro yenna ekintu kino kimulaba kibayita ddamula ddamula hmm. mugigjeemu katemba ow'ekisiru si dikolesoni nti kabaka buli katikiro yenna abeera neddamuleye eno bamege bayinanfu yakoma ku mulembe gwono omwami ono yabeeranga mu uganda ndi commission ani oyo mukama wange ah, omwami oyo mayanja nkanji mayanja nkanji era mayanja nkanji kituufu yali katikiro singa obwakabaka oba bwaliwo yalibadde katikiro ajjudde kuba yatuzibwa erwadda erwadde ntebwe obwakatikiro weeri kati guno omuggo n'ogwabanga gumaze okuwundibwa kano kemulinyira waggulu ngaakuma tiyabeera nga decoration oba kyakuwunda muggo ogwo hmm. bagendanga ewamuwanga muwanga yabategeezanga oba empewo yamuwanga gwe yalinnyangako yamanyanga katikkiro alina maanyi ki katikkiro alina mpewo ki dalimuleme yawangibwangamu amanyi g'obwakatikkiro tubula mm. bange ensonga zenna ezaganga wasi abasajja kabaka ezalondebwa nga kawuula oba ezaletebwa nga kawuula alondebwa empewo ekyomugezi erinnya ku kabaka mm. ezajjanga eri katikkiro nga zabyabuwangwa nannono kawuula yaziretyanga katikkiro ezajjanga mu kigango kyolyolulangira nga zabyabuwangwa nannono zavanga ewakabaka nga katikka kawuula yazireeta mm. kati bwekiba nga mulimu bwakabaka bwa buganda nga bubwogerako mwaba buyimba nebugamba katikkiro kimi kabaka bino biriludda wa hmm. ne bagamba nti owulya barunaba omala abadde ngaayogera ku nsonga ezimu n'abagamba nti kuno kwaffe nino nezaffe ezaakuno n'ayogera ku bataka abamu n'ayogera ku nyumba ezabeeranga mu lubiri enyumba zino ezimu ezayogerwako ezabeeranga ku nsozi zabeeranga mu mbiri olwaleero ebitambo bino ebibonyabonya abaana ba buganda n'abantu ba uganda bonna negibali mu nsi endala ziri byawumuliranga mu nsozi mu nyumba ezabeeranga mu nsozi byawumuliranga ku nsozi ezirumbiddwa kati byabeera byakuumibwanga mu nyumba ezo nga byo byakwekisiza ne bibeera eyo munda olwaleero embiri muzirumbye muzikunamiddemu ensozi muziwalampye mukoze buli kimu bivuddeeyo birumbye abaana ne bwoba oli mu nsi ki newoweera oli munsi ya mwezi biteka okutuukako so bajjajjaffe abataali baprofesa abataali bagunjufu nga bwemuwaana manya abataali babitabo nga bwemuwaana bakozesanga obugunjufu ne bakusika ensonga ezo bakozesa obugunjufu obutali bwaba diguri obugunjufu obutali bwaba profesa nebalambika ettaka nti musikoya mayiro zinaagenda mwemunabeeranga ebifo bino nga byo tebijja kukwatibwako hmm. gwe kabakafuna ebiryo era waliwo omuntu omu yawandika gyebuvuddeko oluba nayekiraza kimusomesa nti hmm. kabaka ekimwisa saabataka mbwe yenanyina ettaka nedda kiba ekiri kabaka ekimuyisa saabataka yaba akulira abataka bonna mu butaka bwabwe era omutaka yennyini bwe yakolanga ensobi mu butaka bwe kabaka yamugjangako oba yavunaanibwa yavunaanibwanga ne bamugjako obutaka obwo era kabaka yalina obuyinza okutuuzangayo saabatako oba omutaka omulala era kabaka wa buganda gwe mulina lunadi muwenda mutebi ti sina saabataka kubanga abataka n'abaana baabwe tebakola mikolo yadde omukolo n'ogumu ogumutuuza mu gwa saabataka ah! era mutebi si saabataka ono bwino abataka hmm. n'abaana baabwe bakola emikolo egikkaatiriza era egimufuula saabataka olwokumuwera erinnya lya saabataka so si saabataka nti ttaka oli agenda gamba lyonna libye oba lyakyayogera oyo kiwalabye ah! mala oyo mulangira akantu ako sooka okanziriremu kuba bulijjo nawe kamba obbi omutwe naye ngamba kirabika yakwira mayiro akenda nedda siko ya mayiro akenda sizize siko ya mayiro akenda hmm. kabaka eyaliwo oba gumuyita kabaka naga tujja kikozesa ku abantu byebagala okuwulira hmm. omulangira dawudi cwa yeyalina okukuuma ettaka ena ng'akuuma kakuume olw'abaganda abaaliwo n'abaliddawo hmm. era nekabaka oba mulangira muteesa yakola ensonga yeemu ey'okukuuma ettaka eryo hmm. era be yakwata ebizinga ebimu ngaendagaano yataano mwataano mweyali yamuviraku okuwaŋŋangusibwa era olubereberye bwe mwana bwe yatunda ettaka mwana mwebiri kyamuviirako olutalo nejjajjaffe omulangira yusufu sunakiwewa eyali omukulu w'omulangira dawudi cwa hmm. era n'agamba omwana waabe ono totundanga ettaka era mutesa bwe yatunda ettaka kyamuyisa bubi nnyo suuna era ne bamala ebbanga nga tebogerera ddala wabula abalyolyomi abo abatudde mne nga babaddeyo mu bifo abamu bafudde mbawulidde naye waliwo munnaffe yafubutuka entebe eyo ku lwekasenyi nagenda akozesa omusawo yayitibwanga zeveriyo olutwama yabeeranga busaabala yeyatta muteeza yeyatta suuna kuba suna agenda balemesa okuyingira buganda ogisensera okukola ebintu kubanga yali kiweebwa era empozi oba kiwaabya zirina bwalaba hmm. nga batandise okutunda ettaka lyobwakabaka etali lyakabaka n'abanenya bwe kyebakola kulumba omusewo bamutangaza veriyo twama mwaka gwa lukumu lwenda namu ebiri omusawo oyo yeyakola ebinankani ebyo nga nebyokola bibasoma nababiteekawali ekasubi <laughs> ebyokola byabe njabyogerako neyabireeta kakati <laughs> omusawo oyo gwenjogeddeko yabeeranga wamusaidiza ebusaabala yeyatta omulangira yusufu suuna kiweewa zaveeriyo lutwama naye nga eyakukuta yoono munaffe ono yali kulwekasenyaawo kale n'olwekyo ekintu kyokutunda ettaka ly'obwakabaka hmm. sigamba nti nakibingi oba omwana wattu fred lumbuye oba irumbuye fred hmm. omwana wattu ono gwempulira bebaabazze boogera ku nsonga ezo sigamba nti bebasoose so n'omulangira yusufu suna kirowa teyayagala mbeera eyo lina ettaka teri sikweya mayiro akenda hmm. teryalina alirinaku obuyinza lirikolyako kyapa mu ngalo era kyenabagamba nti ku tteeka lya lukumu lwenankaaga mu gumu eryasayiningibwako mulonde mu kintu ku lwa buganda ne makaloyidi ku lwa bungereza mbakakasa ate ngamba tegeeza abatunze ebintu bino abasaanyizaawo wadde mwajja nga muli bakasaanya ebusaanya so si kamala byonna mbakakasa nti mugenda kuwangaalaku kampegaani naye mugenda kubonaabona mugenda kulaba abaana bammwe nga babonaabona nga temukkiriza ti mwali muyina n'ebizimbe kubanga ebizimbe bwemuyina mubijja mu ttaka lya misambwa mulitwaze mu mbiri z'abajjajjaffe gyebugize mutunze mutunze amasiro g'abajjajjaffe abazzukulu bamwe n'emizimu gyamwe gigenda nga giri ewakiwanuka ku mpingo ng'agisibya ajyoja mugenda kulaba abaana bamwe abazzukulu nga babonaabona era mbakakasa akanyirikisimu gyakayite ssavu nkozesa nnyo ekigambo ekyo mm. kubanga mm. temulina buyinza mm. nabagamba naba ntandise okuyuza ngenda kubabuulira endagaano eyaleeta kyapama <laughs> kisunirewo katono bano balina hmm. ekyokubba ettaka lya buganda neryabaganda n'abantu abali mu buganda si baganda bokka hmm. yali agenda bwe bamala okulibbo bisanyaawo hmm. bagenda okulaba ngaerya buganda likyaliwo oba eryobwakabaka ne baleeta munnaabu ono ze zimu ku nsonga ezamuleeta bwe yajja ajja n'ekyapa mu ngalo nga beebuuza tukoze tutya okufuna ettaka ly'obwakabaka eryogerwako esiko yamanyire akenda n'abantu abali mu buganda badde si baganda kwe batudde era bwogenda nnyo ggomba abantu abayigganyizibwa te si baganda be bannaffe abaava erwana bannaffe abalaalo nabo bayigganyiziddwa nnyo nnyo kati ebya buganda bategeera kikamaerezi nakyenda basibidde wagole takyapa mu ngalo bwemalubbawo ekyapa basindike mu banka beewole nga bwabadde akikola banka zemugenda okwewolamu zabannasse bano eh. ebitongole ebiwola sente lyabannasse bano bemutegedde abekusaala ekyenesenene kitegeeza gweoba okwata kino ekyapa mu ekitonde ogenze kwewola hmm. bano bagenda okufunira ettaka ero nga egoze okusasula zikubuze Mm, nga olwe balitwala awe ah, baayita bingi byengeseeyo saagala abantu bakwate amajambiya ah. naye babawunika amajambiya banagakwatirawa ye ate wamma n'ebika byabe birwali mu kabaka njaga kyenabagamba nti akutta ettaka ly'obwakabaka aliwaddeyo mu bbanka z'obwannannyini n'ebitongole ebyowola ssente ebyobwannannyini naye nga kino ekyapa kyagamba nti okkirizibwa ogenda okwewola akikoze ku ttaka lya bwakabaka si lyakabaka Hmm. nabagambe emisamba gyemawunika ejange tegiriimu ate era konkomo byono gwenjogeddeko zenewuunya njagala nekano nkayiseewo kayiseewo banaalinnya mwenna abasombowa munkuduulu gweddagala nga banaalinnya naye nga temutuukidde mu bwanaalinnya banaalinnya babannaffe bano be baateekawo ne musombowa munkuduulu gweddagala ne mugujjuza mwanga wagalamidde ne mugujjuza ku muteesa mwanga taliimu omu temusomba ddagala lyammwe ate kwongera kulijjuzaawo mwana eh? taliimu ngabanaabaanoonya yesu mu ntaana nga taliimu nemwa nga takola ki taliimu mu ntaana temuliteeka ku muteesa wagalamidde muteesa taliimu muteesa tavanga bungereza eh? mulange kati oyagala kwokanyaza ayogera nemuteesa nakugamba nti ndi mu njoy'obusoli obusatu nakyeka si mulangira mutesa taliimu muwanga taliimu ogwo mutulugo eddagala era mugutwale walala kateke ku mutesa eddagala tuyiseewo ebyaffe kateke ku mutesa eddagala bwajjawo baaka bugobe yakalikawa <laughs> kateke ku muwanga eddagala kubanga yasembeo kubera tebaliimu mutesa agamba nti mujje munnone gye nasigala mugenda nge bamunanika kutyedde nemukola emikolo alina amaanyi agogera ne muteesa gyava yakiwakanye mbagambye muteesa temumala biseera kusoma munkudulu gwa ddagala gwammwe mumuguteeka omu kabaka ekyamugisanga mwaka baake obaoluwanga lwe hmm. nti mutebi wokubiri webyamusobangako bajjangayo oluwanga lwa mutebi nantatebuka owoolubereberye lwe baabuuzanga ebintu bino nti yaddanga muwe ennyama n'akuwabula ontegedde bulungi kaddemu kabaka ekyamwejjisangako oluwanga lwe oba olwakabaake hmm. bwe byakusobangako nga mutebi owokubiri ngaolaba tekyabitegeera bajjangayo oluwanga lwa mutebi ow'olubereberye hmm. bwe baabuuzanga ensonga zino kubanga yaddanga muwe ennyama n'akubuulira ekyokkola kati ne bana bagenda masiro ga bakabaka mubaleke babeeri ebinankano ebyabwe empanga zebabba tezisobola kwogerera gye bazikadde kubanga bazijjayo nga bwe nawulira katanja kamu bakaŋŋamba bagenda bajjayo empanga zabakabaka ne baziwa abokwenywereza mu bifo mubaleke babbe biri babanja nebubanaabibba tebisobola kwogerera egye babitwala okujjako abantu yansimbi zabasawo baabwe webalina nebabalima mukae tetujja kukongeza tekasobola kwogererayo yo kale omwana wattu bagamba yakyogerako yo gwenjogeddeku mubalekebadde kaseri yagamba mu luyimba lu nti temusombanga ebiri twetiba babibba balina obuyinza babibba balina emumbu balina amaanyi naye abaana baabwe n'abazzukulu bijja bba banja bibabba omuganda gamato banja byotawula so abaganda mu buganda abaganda abali ebweru wa uganda abaganda abali mu nsi yonna temunakuwala nti bano babba empanga z'abakabaka muleke bazitwale bo balina amaanyi mu kiseera kino naye kabafe mu bulamu bwasa emyoyo gyabwe gigenda kubuuzibwa kiwanuka jajjookya ngezaali gitwale mu kkomera ewa mukasa mu buwambe ate n'abaana baabwe nebisigala ngaebikuuno n'abazzukulu temumenyeka nabo temuddamu kubanyigira muleke babbe omuntu yenna gwabba nabagamba zino nsomba byuma ensomba byuma ebbaseeko gyetagenda kuliisa mmere ensomba byuma eyinza n'okubba bo muneyengera naye mukituli nga temanyi nti eyinza n'okutulika n'egitta ensomba byuma ebba nejiiko etanywa sukaali bano babba ne basuka mbaleke babbe n'ebitaddika naye bon government balina amaanyi balina abasawa babuzabuza mubaleke nini mumwali yajja dda era yakomawo ayitibwa kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirevu ntende danielo kati bwemankyalina omukisa ogwogera naabo abaaliwo ngaokwandika tekunajja abaagobereranga ennono yaabwe abaagobereranga ebyobuwangwa byabwe abaayogoberera nga ensonga z'abajjajjaabwe abaayogobereranga obulombolombo bwabwe bwemaa nkyasobola okwogera nawe enensi gyeraga ndabayo mwerinde abayimiridde bagenda kugwa ate mwerinde abatudde bagenda kusituka tudda ku nsonga ki ah! eya naalinnya ntidde naalinnya ye mumbejja eyasika e, oba nga kabaka alinnya ku nnamulondo tukuyite ku sika naalinnya ye mumbejja eyasikanga n'omulangira alondeddwa okuli obwakabaka hmm. mu mpisa z'abaganda omukazi yenna asika n'omusajja era oyo aba ayitibwa lubuga lubuga ne naalinnya okuva edda yayitibwanga lubuga wabula omumbejja damali nkinzi lubuga wa ssekabaka mutesa olubereberi ye yasookera ddala okuyitibwa naalinnya wakibuuza katya naalinnya obanze enjogera byamukamange nakibuuziza kwekiri era omumbejja oyo nkinzi yali wa mirembe nnyo era nga wasimba mu byonna bye yakolanga kabaka mwe yamuyitanga ngaebibbo bituuse abataka abantu nga balisa ebibbo mu bubiri lwa kabaka owulira bulungi nkuwulira hmm. omulangira nakibi kabaka bwe yamuyitanga nga ebibbo bituuse yasanga nga biri mu ddiiro kabaka kwe kumugamba nti naalinnya oba lubuga wange olinnya oba lubuga wange olinnya mu bibbo kabaka yamugambanga nti lubuga wange olinnya mu bibbo okitegedde anziriremu kubanga waliwo omuyimbi hmm. bamuyita ndowooza kali musaava alina akayimba kendowooza waliwo wagamba ngambira naalinnya eyalinnya mu mmere naalinnya teyalinnya mu mmere naye ate boga nti ate ye alinnya mu bibba ate awe mba sikitegeera mukama wange kyaba yayi nkugambe nti omuntu ejjoyo nkinsi yali wa lulembe nnyo era yali wa ddembe nnyo era yali wa ssimbo mu byonna bye yakolanga kabaka bwe yamuyitanga ngaebibbo bituuse lubuga yasanganga biri mu ttiiro kabaka kukumugamba nti lubuga wange alinnya mu bibbo ne lubuga yennyini mm. bwe yatuukanga oba nga ebibbo bireeteddwa oba nga ebibbo biri mu ddiiro owulira bulungi nga tayagala kuyingira yagambanga kabaka nti naalinnya mu bibbo <laughs> ah, nah. era enjogera yanaayo mumbejja oyo nkinzi oba lubuga nkinzi kabaka kwe yasinziira okumuyitanga naalinnya okutuusa erinnya liriwe erya lubuga we bwoba naalinnya ne likwata ega oba ne likakatira ddala era eryo erinnya naalinnya ne lifuuka erinnya lya lubuga wa kabaka omutongole oba atongozeddwa era wano obwakabaka obwaffe obw'e buganda hmm. ekitibwa kya nagamenti ekitibwa kya naalinnya n'ekyo bwa namasole bikoberera kumpi nnyo ekitibwa kya kabaka kuba nabyo ebifo mwe babeera biyitibwa mbiri owulya bulungi nkuwulira mulanyamuli tukyeyongereyo tweyongereyo mulanyamu waali badde obuuza empisa eyo yatandikira ku mulembe gwa kabaka ki okuba nti nno ono lubuga bw'abanga oba okussaako omulangira oba okusikira obwakabaka mm. yatandika ku mulembe gwa kabaka cwa nabakka Joshua Nabaka eh, ye yasika ne muganda we kwa magezi oba yasika ne kwa magezi kwa mm. magezi yali muntu kwa magezi kwa magezi nabacwa owe ngonge mm. muwala wa kisolo obulya bulungi nkolera mulanya muli era ndowooza mu mpisa ezaffe bagundi uh, namasole hmm. nga batoka ntakiriza okufuna enalinnya n'abambejja tebafumbibwanga banalinnya n'abambejja batandisa okufumbirwa no ku mulembe gwa kabaka muteesa ow'olubereberye era kabaka muteesa obeyasookedde okufumbiza okufumbiza bannyina mu bakungu era kyobaolaba nga olwobutafumbire bannamasole ne bannaalinnya n'abambijja era baabitibwanga nabasajja era muno muganda era obulyanga ombijja bagamba nti sebo awo sowo ekyava olwokuba tebafumbirwanga kyabakazi banka baala abaganda kyebavanga babayisa obanga abasajja mulangira era kyowange nemukubaana musaba yitibwa basebo era mu mpisa z'abaganda ezidde abambijja bakkirizibwa ngaokulya enkoko abambijja bakkirizibwa ngaokulya enseenene nokulya amagi kubanga baali babaita bassebo hm? aha hmm. awo nkitegedde mbadde sikimanyi nako wadde era olwo banaalinnya ne bannamasiro ab'ensikirano aba abeeranga mu masiro g'abasekabaka awulira bulungi era bwe babaaba mangu bebaani abamanya gatenalinya bwekyebando oba namasole bwebumera bwebayawulibwanga kale n'olwekyo ndowooza ensonga gyewabuuzizza eweddeyo kale n'olwekyo nyongera okutumira n'okwebaza bonna bonna bonna bonna bonna abawuliriza abo bonna nyongera okwebaza omwana wattu oba abaana battu abavuddeyo ku nsonga zino so kaziweere endowooza omwenda wadde oba oli awo simuwulirizangako ogwekiro nkowoola obusozi omwenda oba omusingi gw'ensi eno ntereyo esaala eri omwana wattu oyo lumbuye fred mm. nomwana oli omwami omwami oyo erinnya liyaani oyo gwenawulidde mutabanyi w'omukulu jakaana nadduli abo nja batera isala kale nolwesha erinnyo jaddi mpereza mu message oba ejaga mpereza mu message hmm. muganoonyereze deebala okuvaayo naabo bonna bonna abatasobodde kubeera naddoboozi ng'eryo naye nga era muvaayoko ne muli abantu bye twogera mulaba nti mu bino bye muwandika ebya komenti mulabira ddala nti kuba nga ndi musanyufu nnyo abantu balegera ddala nti getwogera babitegeera manyina bannange embeebaza era mwena mbasabira nnyo kale omumwanyiraza omumbejja nakajugo mutumiddeko nnyo omukyala omulungi mu balungi nambogadde bula omukyala omumbejja omukulu gwenjagala ngaawava eri nnyo singoma stephani banaye mbatumiddeko nnyo n'omukyala ow'emmamba omulungi maama wange anifa ziwa oba ziwa anifa kani mutumiddeko nyo ababuliriza bonna omukulu oli sijja mwerabira n'abantu abankubirako bali bungereza awo naye omukulu mulwana kitaka oba furedi mwaluza erinnya eryokubira laali mbuulira gye bujja eryokusatu naye ngaerya mulwana namutegeddeko yeebale nnyo wadde tebyatuukirira naye bambi omutima gwa buganda ogutafa kale nenkubiriza bonna bonna bonna abali ebweru wa uganda bannange mukomeewo tutereeze mukomeewo tunoonye byasubira wa bwe biba nga bitandika nansigo naye bano bannaffe bemutendereza bemukubira engalo bwe bajja tusaanyawo bano bakasaanya ebusaanya kubanga gye buvuddeko wadde mbadde ntumidde obanga ngezako okusiibula nabategeeza mm, nabategeeza nti kuoli katikkiro byonna byeyakola ebyokuzza ebyokununula abantu baffe abaali baligenze mu abaali bagenze mu buwambe ebyokuzza amagye ga kabaka nga tebafudde nnyo ono n'atulamu watandabezaala n'amugamba nti gwe kamala byonna naye naye nga ndi mu nyumba ey'obusoli obusatu ye omukulu mayega n'ekitiimu kye kyoba n'ekiguruupu kye oba n'abantu ze mbatumi ryakasanya bakasanya ebusanya kale n'olwekyo omukulu oyo mulwana twayogera ku nsonga za mulwana gyebuvuddeko yali katikkiro era yaweereza bulungi obwakabaka era ndowooza eryo erinnya n'ekika kyekize kikuvuga n'osalawo n'ova gy'oli muwulire omuntu n'ava gy'ali mu nsi ziri n'abagamba nti obuganda bwetaaga kino bangambye twetaaga kino omukulu oyo alambika ensonga nga bwenazigamba nti buganda kikyeyetagisa obwakabaka bwetagisa pulojekiti eziyingiza sente najja nga sente zize lisensi buli kimu nga amaze okukikola ate nemubimubbako ate nemutamuwa nakitiibwa ekyo nemutamulaga bugunjufu ate nemulaga nti nebyemwamusuubiza temubituukiza naye nasirikala kale n'olwekyo omukulu sikulabangako mulwana naye nawulidde ensonga ezo nkutumiddeko nyena zenkwebaza era oba olyawo kampegaani abayimiridde nga bamaze okugwa ojjanga abali babazeeyo nemutereza ensonga ezo nange ndiva ekkungudde mukanyakasasa nenzija mbatangaza nenzija mpabula naye mukama wange mwanga era jjajjange alimbuulira nga bwazambuulira nti kino twakikolanga tuti byabeeranga biti byasobera wano byaterezebwanga biti kale n'olwekyo mwenna abawuliza baffe bemenye besemenye mutabani wange ali dubaayi mwenna mwenna gye muli mukama ah, ah, abawolindako genda mukama wange ah, waliwo bo bagamba Ah, bo betegefu ettuwa ebyokunywa birukoze ebinga ebyo biminatimeedi nga twenywerako eh, kubanga ntwala okusiima kuno eri mukama wange ono omulangira nakibini nti leero ebintu byasomesezza binkutteko nnyo tho nebiri byonna ebyemabega mbadde ntwala okubiyigiramu naye ate ebyolwaleero binkutteko nnyo so mwenna mwenna ah, abasobola okutuweerezaayo ebyokunywa bijuyisi minat maidi ate awo mba nkubye kalango naye kisipaye kati kino nkikugamba kubanga nakibinge mu buganda titugaana hmm. nakibinge ndya nnywa hmm. naye abaasobodde nanga baweereza ebintu ebyo njagala onoonye bannamasole twogera ku bannamasole abali myaka ekinaana hmm. abali myaka ensanvu abali myaka ekyenda tulina jajjaffe saara natumamulabakwentiaga nti mutebinze namutuuzaako abasula nga tebalidde tulina bannalinnya abalonda amatoke mukatale kekasubi hmm. kale njagala nga nze ndya nywa naye nebaziza bana abasobodde okuweereza ebintu ebyo hmm. naye nga obayita ku simu yo kwata ebintu ebyo oba kwata kye banaabaweereza hmm. kyonna njagala otandika okunoonya bannalinnya abo ne bannamasole gye bali era era mukama yenja kweyambibwako so gwetandika leka subi gyebali mm. abamu ja kukubuulira nga nenze ewange nga bwge nti ndi bulungi mm. nakugamba nti uh, abantu abo tulina obatunulira ennyo bannamasole mm. uh, so nakibinga eye temutunuulira mm. e, naye abantu abo era tujja kwebaza n'okwaniza abana abasobodde okola ensonga eyo naye nga nze ndi bulungi naye era nina obulumi tulina n'abaana be nyini nyini hmm. nolwezi enamba yesimu njenji gyokuwa hmm. okubere ku mukulu oyo agenda kukutuusa wali abaana bomulangira muteesa abali mu mbeera embi era abo mukama nga be mbadde njagala okuyamba kuba okuva luyo wagamba nti bali mu mbeera mbi mbaddenjagalaye eh, mukama ye nakikolako risaaki nenkizuula nti bali ddala mu mbeera embi enyo enyo enyo eteyagaza kuba natuukako negye basula abamu Eh. naye nga oyinza n'ogamba ddala ono yaliko omwana ono ddala yazaalibwako kabaka oba kale n'olwekyo nze jjajjange mwanga yaŋŋamba timba terina nnimiro naye esula ekkuse hmm. nakibingi akyalinamu embavu ezino ezikola oba eziyiiya hmm. nga tetubye bantu tetukoze eki hmm. naye abaana abo abaana battu abaana battu abo abakabaka oba omulangira muteesa nga bwaŋŋambwaŋŋambye nti watuuka era n'obalaba hmm. abasobodde yenna ogende tetulina kyakkola hmm. obafeeko naye nze hmm. ekyo kyensobodde okusaba zetonfaako naye abo bo gyebali kale nolwekyokampitwano mbagambe buli muntu yenanaweereza ekintu kye oba kifaanana kitya era ojja kulaba vidiyo ng'olaba tutuuse mu bannamasole abo omulangira bayogeddeko nammwe abaagala okulaba abaana ba muteesa we bafaanana kwanze natuukayo sibagamba nti byambu aa simbu ebituufu so enamba eri ziro emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga biri mumu ejja kubeerawo naawe okusikuliini kale eh, mukama kati bw'owulira ebintu ng'ebyo hmm. nensaba mukama wo omukisa oba mukyala eyeeyise kuisimi queen mother hmm. sitera nnyo kwogera ku bantu abo naye munanga asengejje ate n'ekirala wadde mbadde nsiibudde kamubuuleko ekintu kimu olwaleero kamange gwe obudde bubu alina kyeyayogedde ekirala nti obugunjufu tebundi ti yakuvuma hmm. bwe mba nga nabayisa embwa hmm. kamwongere ekirala yanyiigira eyo naye nga nze nkyogedde abakulembeze abamu betulina mu ggwanga era kye nabagamba gye buvuddeko hmm. nti omunakenya ne bamuwa bizinesi twagala abantu abasinga obusiru mu afirika ja uganda nga bagala miliyoni abiri mu nnya hmm. nkyogera nga sesika kuba ngenda kulaga ensonga hmm. ne munauganda ategeera gyaliyo nenagisengejje era agiwandikeko komenti nga mwemuli abakulembeze bammwe abatudde nenga abatagala bitambula hmm. nga mwemuli baminisita bonna abali mu gavumenti eyawakati mu milioni abiri mu ennya abasinga obusiru nga mwe muli ba mp bammwe ebitundu kinaana ku kikumi sirabangayo katika nti mwongeri wesimanyi queen mother nembwa bano zibasinga okutegeera nembadde n'ekitiibwa kyamaanyi embwa zibasinga okutegeera ente zibasinga okutegeera embuzi zibasinga okutegeera kezibeera enkoko kubanga sirabangayo mbwa erabira lulimi lwayo sirabangayo mbwa erumwa kabwa kato nti kaba oggodde sirabangayo nti erabira lulimi lwayo nti enyekaabyo katugitomere sirabangayo nkoko ewojjebwa ginewayo nti egedde olulimi lwayo naye mugamba mutya nti mwe muline mu nsi erimu baminisita erimu abakulembeze abakubira abaana baabwe era abaana ba buganda era ab'ensi eyo okugera olulimi lwabwe nga n'ebisolo byasigaza olulimi lwabyo sirabangayo nsi ekyerinta ne bakuba omwana waayo nga yogedde olumira oggwanga lye kiri mu uganda wano naye nga tebiteesibwa abo bemuyita abakulu biteesebwa abo abayitibwa baminisita ne baleeta ebiwandiiko byabwe ne babigabiramu n'enguzi biyisibwe mu paliyamenti naye nga birimu ennimi zeebitangira obutayogerwa n'oleeta omwana wa uganda omufirika omuddugavu alina okugoberera ennono en'ebyobuwangwa bye nogaba bamusomesa omuchina ate bamukubira oluganda lwe bamukubira olunyankole bamukubira oluganda bamukubira oluteeso olulamo olusoka buli lulimi lwonna tulina olwaffe oluzaaliranwa balubakubire ate bagasomesa olucayira naye nga n'ebisolo byasigaza ennimi zaabyo kati muddamu banyekyamunyiza bayitambwa kati kankigambe nembwa zibasinga okutegeera kati gweoba owulira nti nno byenjogera tebirimu nsa nsindikira erinnya lyo ettuufu mu meseji oba mu komenti nja kwongera okuwabula so queen mother sirinya ate omuntu wayogerera ku kintu omuna obaggo tobiraba nga bweweta queen mother nze nakibinge kimbugwe omulwanya muli era mukwatangabo ne muzukulu wa kabaka mwanga bwe queen mother simanyi linnya lyo njogera kuobukuumi bwenene eri eggwanga lyange njogera ku bulumi bwenene eri obuvo bwange ebyaffe ebyonoonese njogera ku masiro g'abajjajjanga agatundiddwa soogedde ku bijja byewammwe hmm. njogedde ku mbiri z'abajjajjaffe eziweddeko nga mwenna mukiraba njogera ku nsozi okulina olusozi lubowo okwali embuga z'ebika byonna ezigenze so nga tenamba kuwandiika oli bw'avangayo n'ayogera ku kintu nga kiri mu njuye nga kiri mu ggwanga lye nga kiri mu kika ki topapanga kumwanukula aba n'obulumi ku bintu ebisaanyiiwo kale n'olwekyo pwenyumaza nkwaniriza ne meseji zo z'onozzaako mbadde nkusaba leka kuwala mpa mwerama nnyo ogwo omuti tebagulinnya nyinza okuba nga sirina mundu seegulumiza sirina adda akasaale naye nina obuvu kati tewalampa mwera mannyo ngaomuntu ayogera nabagamba sisobola kuva eri nensanga omuntu atali mulangira ngaayogera ku bijja byabajjajjabe ebitondeddwa ngaayogera ku masiro ga kumanya ku malalo gabajjajjabe agasenguddwa ne mugamba sirika sirika sirika agasenguddewo ye mutuufu ekyo sikikolangako kubanga aba ayogera ku ebyo ebibye gwotoli muganda nga bino tebikuluma birekere abaana batu balumbuya babyogerako birekere manatono mutabani wamukulu naddoli birekere bannayuganda bonna bonna abali eyo abaganda abalumwa ku bintu byabwe ebisaanawo gwosigaze ebibyo gwomanyi gyova fe tetumanyi gyova era tetumanyi gyolaga saba mpuliriza bulungi omulangira kwendi kale queen mathe njagala tubeere wadde oba oli mwami oba oli mukyala njagala tubeere nga gwe sooka owuliriza obulumisu bwe tulimu sooka owulirize bye twogera olyokoddemu soleka kuddamu bitatuzimba gwe komenti nezibeera bibiri omwezi nagamba siina sibirabe ebyo mm, naye olinagamba nti omuntu omu yayogedde kutoswala kubeera mu bantu abangi gwe noyogera ekintu bwekityo kale abawuliza abatubonadinabadinabasiibudde mukama bawa omukiseera abakuume